магниттик жебелердин ортосуна магнит орнотуңуз жебелерди белгилүү бир абалга буруу магнит таласы жебеге таасир этет дегенди билдирет магнит тилкесинин үстүнө темир талканы бар кагазды коюңуз темир талканы чынжырча түрүндө тизилет